Упражнение 5, 2, 3. Слушайте, читайте, говорите. Чей? Чья? Чье? Чьи? Наш? наша, наше, наши, ваш, ваша, ваше, ваши. Олег, Зоя, вы муж и жена? Да, мы муж и жена. Олег, Зоя ваша жена? Да, она моя жена. Ваша жена. Моя жена. Зоя, Олег ваш муж? Да, он мой муж. Ваш муж. Мой муж. Саша, Марина, Виктор ваш сын? Да, он наш сын. Ваш сын. Наш сын. Александр Петрович, Виктор ваш сын? Да, он мой сын. «А Марина Станиславовна ваша жена?» «Да, она моя жена». Ваш сын. Мой сын. Ваша жена. Моя жена. Марина Станиславовна, кто ваш сын? Мой сын Виктор. Он студент. А кто ваш муж? Мой муж Александр. Он инженер. Ваш сын. Мой сын. Ваш муж. Мой муж. Олег Иванович, Нина, ваша дочь? Да, она моя дочь. Ваша дочь. Моя дочь. Нина, Иван, ваша фамилия Петровы? Да, это наша фамилия. Ваша фамилия. Наша фамилия. Олег, Зоя, ваш дом номер восемь? Да, наш дом номер восемь. А ваша квартира? Наша квартира номер шесть. А ваше окно слева или справа? Наше окно справа. Ваш дом. Наш дом. Ваша квартира. Наша квартира. Ваше окно. Наше окно. Чей? Чья? Чье? Чьи? Его. Его. Ее. Их. Это дом. Это его крыша, его окна и его дверь. Это пальто. Это его левый рукав. А это его правый рукав. Это его пуговицы. Вот его левый карман, а вот его правый карман. А вот его пояс. Это Олег. Зоя – его жена а он — ее муж. Это Зоя. Олег — ее муж, а она — его жена. Это Иван. Зоя и Олег – его родители, а он их сын. Это Нина. Зоя ее мама, Олег ее папа, а она их дочь. Иван ее младший брат, а она его старшая сестра. Это Петровы. Их дом номер восемь. Их квартира номер 6, а их окно справа. Вот их любимый кот Василий. А это их любимая собака Линда. А здесь их новая машина –